Tumeona mjadala kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na kifo cha mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma Bi Nusura Hassan Abdalla kilichotokea huko mkoani Kilimanjaro. Taarifa hizo zimekuwa zikihusisha kifo hicho na ajali iliyotokea jijini Dodoma Aprili 26, 2023 ambayo ilimhusisha naibu waziri ofisi ya Rais TAMISEMI afya Dr. Festo Bugange, lakini pia taarifa hizo zinahusisha kifo hicho na kipigo kutoka kwa mpenzi wake. Jeshi la polisi nchini lingependa kutoa ta taarifa au ufafanuzi kwamba baada ya jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro kuona taarifa hizo kupitia mitandao ya kijamii na sababu zinazotolewa kwamba ndizo zilizosababisha kifo hicho, wameshaanza uchunguzi kwa watu mbalimbali hospitalini ambapo kifo hicho kilitokea, lakini pia wanashirikisha ofisi ya mkemia mkuu wa serikali, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka yaani DPP na wadau wengine wa haki jinai. Tungependa kutoa wito kwa mtu mwingine yeyote yule mwenye taarifa zilizo za ukweli asisite kutuakilishia au kufikishia ili kuharakisha uchunguzi. Jeshi la polisi nchini ningependa kusisitiza kwamba mara uchunguzi utakapokamilika Taarifa itatolewa kwa umma ikibainisha sababu za kifo hicho kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi.